اب نظاموں کی جنگ نہیں ہے اب مذہبوں کی جگہ رہی ہے اس جنگ کا اصل نظام جو ہے وہ تو ہوگا مڈل ایسٹ کہ اصل جنگ عیسائی کریں گے ہمارے خلاف یہودی نہیں آئیں گے لیکن پیچھے بیٹھ کر پلاننگ ساری یہودی کو سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیل کی قیمت امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھائے گا جو تیل یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ اس کے پیسے بھی وہیں پہ جمع ہوں گے یا اللہ کا ہے بندہ اور یا پھر دوسروں کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے تو دوسروں کا نہیں ہوگا اور دوسروں کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے چاہے کہتا پھرے وہ منافع ہے سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیل کی قیمت امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھائے گا نمبر ایک دوسرے بڑھا بھی دے تب بھی نہیں بڑھائے گا نمبر دو جو تیل یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ اس کے پیسے بھی وہیں پہ جمع ہوں گے اور اس کے اوپر جو سود آئے گا اس سود کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا تاکہ اگر اگر امریکہ کو کسی وقت سعودی عرب کی فوجی مدد کرنی پڑے تو وہاں سے خرچہ لے اس لیے کہ بادشاہ کو بچانا آسان کام تو نہیں ہے ادھر تو ایران بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا یوں سمجھیے کہ خطرہ ایران تو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کے لیے بچانا جو ہے وہ وہاں پر پیسہ لگے گا اور جو بھی اب وہاں پر سعودی عرب میں جو بھی پروجیکٹ بنے گے ترقی کے ان کا نقشہ امریکہ میں بنے گا اس کے کنٹریکٹر امریکہ سے آئیں گے اس کے آرکیٹیکٹ وہاں سے آئیں گے اس کے مینیجر وہاں سے آئیں گے ان کی قیمتیں بھی وہاں دی جائیں ان کی تنخواہیں وہاں دی جائیں یہ صورت کشی گنج سعودی عرب کے نتیجہ کیا ہے تمہاری خاندانی بادشاہت کا نظام قائم رہے گا یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں ہماری غلامی میں دے دو اپنے آپ کو پھر تمہاری بچت ہی بچت بہرحال یہ ہے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے تو میں بتا رہا تھا آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ پھر ایک امن کا دور آئے گا جو اس وقت ہے تمام عالم عرب کوئی جھگڑا اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو غیر عرب ممالک سے ہے معاملہ جو ہے وہ عرب گویا کہ پوری طریقے سے وہ امریکہ کی جھولی کے اندر اس کے بعد کیا آئے گا سم تکور کپور میں ضرور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ وہ بے وفائی کریں گے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے اور اس کے بعد فیا تو نہ برابر ہو گئے کا سمانی گایا کر اسی جھنڈے لے کر کل غایت اسنا کا الفا الفاظ ہر جھنڈے کے نیچے بارہ بارہ ہزار فوج صحیح بخاری کی روایت نوٹ کر دیجیے یہ کسی دوسرے درجے یا تیسرے درجے کی کتاب نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس وقت میں بات کروں آپ کے سامنے اس جنگ کا اصل میدان جو ہے وہ تو ہوگا مڈل ایسٹ اس کی وجہ ابھی بعد میں بتا دوں گا میں آپ کو اس کا اصل ہدف کیا ہے لیکن یہ کہ اس کی تمہید ہے جو افغانستان اور پاکستان میں ہو رہی ہے یہ اس کی تبدیل ہے لیکن اصل مارتا ہونا ہے وہ تیسری بات یہ کہ اصل جنگ عیسائی کریں گے ہمارے خلاف یہودی نہیں آئیں گے لیکن پیچھے بیٹھ کر پلاننگ ساری یہودی یہ دو دفعہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سن اکیانوے کی جنگ تھی عراق کی یہودی سامنے نہیں آیا امریکہ نے اسے خاص طور پر کہہ دیا تھا تم بتانا ہے تم اگر آؤ گے تو یہ عربوں کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا لہٰذا تم بیٹھے لو تمہاری جماعتیں ہم دیتے تمہیں اگر صدام حسین کے وہ جو اسکٹ میزائل تھے ان کا خطرہ ہے تو پیٹریوٹ میزائل ہم تمہیں دے دیتے ادھر سے میزائل آئے گا ادھر سے دوبارہ میزائل جا کر فضا میں ختم کر دے گا تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں اس کرم میزائل کا نام سنا ہوگا آپ نے اس وقت صدام کے پاس سے اسے اپنا بڑا گرا تھا اس پر اور اسی کی بنیاد پر اس نے ہمت کسی بھی کھڑا ہو گیا جنگ کرنے کے لیے لیکن یہ کہ اس میزائل کا جواب پیٹریوٹ آ گیا ہو بیکار ہو گیا وہ جیسے افغان جنگ کے اندر یہ لائے تھے سنگر میزائل اس سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا تھا سنگر میزائل کس بلا کا نام ہے اس لیے کہ ریزائل تو جاتا سیدھا یا تو نشانے پر لگ گیا تو کامیاب بنا گیا لیکن یہ اسپیڈل ریزائل کیا تھا یہ اپنے ٹارگیٹ کو فالو کرتا تھا ٹارگیٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی مڑ جائے گا ٹارگیٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی ادھر جا کر ہٹ کرے گا یہ کبھی تو روس بھاگا ہے روس ہر بھی نہ بھاگتا افغانستان سے لشکر کے ریزائل جو ہے وہ افغان مجاہدین کو نہ اس لیے ان کی جو سب سے بڑی طاقت وہاں پر جو تھی وہ ان کے جو ہیلی کاپٹر تھے وہ تھے اس لیے کہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے وہاں ٹینک کہاں لے کے جائیں گے ٹینک تو وادی کے اندر ہی چل سکتا ہے تو پہاڑوں میں تو چل سکتا لہٰذا وہ جو ہے چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر وہ وہاں پر اپنی جو ہے غاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جاتے تھے ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر بھی کرتے تھے ان غاروں کو ٹارگیٹ لیکن اس کے لیے سگنل دکھائی گئی اس طریقے سے ابھی کیا معلوم اور کیا اس بمستوں کے پاس چھپا ہوا وہ جو اقبال نے کہا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کچھ پتا نہیں ان کے ہاں تو جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرچ جو ہے مسلسل ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے اچھا پھر یہ بھی نوٹ کیجیے کہ یہودی ہوگا پیچھے اصل مائنڈ یہودی کا لیکن یہودی سامنے نہیں آئے گا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی کے حوالے سے ریولیشن آف ڈون حضور کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم البلحمت العظمہ البلحمت القمرہ یہی بات ٹوائن بھی نے کہی تھی انیس سو پچاس میں ٹوائن بھی پچھلی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تھا تاریخ کا فلسفہ تاریخ فلاسفر آف ہسٹری ٹوائن بھی ٹوائن بھی نے کہا تھا کہ اکیسویں صدی میں جو جنگ ہوگی وہ کیپٹلزم اور ان کے درمیان نہیں ہوگی آپ اندازہ کیجیے نائنٹین ففٹی نائنٹین ففٹی میں تو کمیونزم جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا لائک اے وائلڈ فائر آگے بڑھ رہا تھا ظاہر بات ہے کہ فلسفے کو دیکھتا ہے تو نتائج اس کو کیا کیا کر رہی ہے اس کا جملہ بڑا پیارا ہے because communism will not be able to sustain it communism اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھے اس کے اندر بہت سی چیزیں فطرت کے خلاف آ چکی ہیں اور فطرت کے خلاف آپ چلیں گے عہدے because communism will not be able to sustain itself the real war in the twenty first century will be fought between the Christians and Muslim یہ بات کر اب نظاموں کی جنگ نہیں ہے اب مذہبوں کی جگہ آ رہی ہے پچھلی جنگ کیا تھی جو کولڈ وار جاری رہی ہے چالیس برس تک وہ نظاموں کی جنگ تھی ایک طرف کیپیٹلزم ایک طرف کمیونزم حالانکہ دونوں کے عیسائی تھے روسیوں کا مذہب بھی عیسائی یورپین کا مذہب بھی عیسائی امریکنوں کا مذہب بھی عیسائی لیکن وہاں کیا تھی جنگ تھی نظاموں کی کہہ رہا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ در حقیقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی ایک اور بات نوٹ کیجیے یہ جو سلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں جو پہلا دور آیا تھا جبکہ ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا رہا اٹھاسی برس تک سلیبیوں کا قبضہ رہا دس سو ننانوے عیسوی سے لے کر گیارہ سو ستاسی عیسوی تک یروشلم ہمارے پاس نہیں تھا ہم سے فتح کر لیا تھا سلیبیوں نے اس کے بعد جو ہے گیارہ سو ستاسی میں پھر جو ہے آپ کو معلوم السلام الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے واپس لیا کھونے والے عرب تھے واپس لینے والے عرب نہیں ووٹ کر لیجیے عرب ختم ہو چکے تھے اسی میں ختم ہو چکے تھے بارہ سو اٹھاون میں تو ختم ہو گیا جو سلطنت عباسی اتنی بڑی سلطنت تھی بارہ سو اٹھاون میں ختم آخری خلیفہ کو محل سے کھینچ کر نکالا ہے مستقب بلا اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا ہے اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکاریوں نے آسمان حق موت گھر خوب بارش بر زمین برزوال مستعصم امیر المومنی برزوال ملک مستعصم امیر المومنی ہم شیخ سادی نے شہر کہے تھے آسمان کا حق پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش کرے اس لیے کہ امیر المومنین مستعصم باللہ یہ حکومت ختم ہو گئی یہ وہ دور ہے اس دور کے اندر بھی لیکن وہاں کیا تھا ایک بہت بڑا فرق ہے نا سوچے گا اس وقت تک عیسائی یہودیوں کے بھی دشمن تھے لہذا پہلی سنی بھی جنگ جو ایک سو بہتر برس ایک سو ستہتر برس تک جنگ گئی دس سو پچانوے سے لے کر بارہ سو بہتر تک ایک سو ستہتر سال اس میں دس دور آئے کوئی فتح ہوئی پھر شکست ہوئی پھر فتح ہوئی ہوئی ہوئی پھر پھر پھر شکست شکست فتح ہوئی بڑے بڑے بادشاہ جو ایمپر فرانس کا تھا امپر جرمنی کا ہو گیا اور آخری کے اندر ریچرڈ ہرٹ آف انگلینڈ کہاں انگلینڈ کہاں آپ سوچیے فلسطین ذرا فاصلہ تو دیکھیے کہاں کہاں سے پوری عیسائی دنیا پورا یورپ یہ جو ہارٹ آف یورپ ہے یہ ہے فرانس اور جرمنی اور آج یہی یورپ تو جو ہے قیادت کر رہے ہیں برطانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ صرف جیسے ایک دولہا کے ساتھ شہبالا ہوتا ہے تو امریکہ کے ساتھ آج برطانیہ کی حیثیت یہ ہے کہ دولہا کے ساتھ شہبالا ہے تو اس وقت حیثیت نہیں اصل یورپ کیا ہے وہ تو ہے جرمنی اور فرانس اور سب سے آگے جرمنی لیکن اس وقت جو ہے اس جنگوں کے اندر جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا وہاں یہودیوں کا بھی قتل عام ہوا لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا کیا کیوں ہوئی ہے صورت حال یہ ہے انیس سو اکانوے کی خلیجی جنگ کی فتح اس کا نشہ چڑھا امریکیوں کو बुश आपको याद हो उस फतह के बाद उसने कह दिया था What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security اندر سے چھپا ہوا ایک راز زبان پر آ گیا تھا اب نیو ورلڈ آرڈر کا دور آ گیا نیو ورلڈ آرڈر ایک اہم پوری دنیا کی ایک عالمی حکومت جس کے ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہو ملکوں کی حدیں جو ہے تو یقینیں رہ جائیں گی کوئی فحد نہیں ہوگی اصل طاقت ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں ہوگی آج آپ سوچیں تو صحیح یہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کے یہاں آ رہی ہے پینے کا پانی ہے وہ چلے رہے اور کی باقی یہ کہ سیون اف اور یہ اور فلاں ہو اور یہ تو اور ہے پینے کا پانی منرل واٹر ایک گلاس دس روپے کا یا پندرہ روپے کا پھر کھانے میں کنٹکی پکا کا یہ سب یہ کچھ دیر کی بات ہے پوری دنیا پر ملٹی نیشنل کا قبضہ ہوگا اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی مالیاتی استعمال پوری دنیا کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس کا فیصلہ کب کیا گیا تھا سترہ سو چھتر عیسوی میں اگر آپ ون ڈالر نوٹ آپ کے پاس کہیں ہو اس کو کھول کر دیکھیے گا اس کی پر ایک تو بنا ہوا ہے احرام مصر اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی ایک آنکھ بڑی چوپٹ بڑی روشن ایک آنکھ ایک آنکھ کا تصور کہاں سے اور یہ پیرامڈس کا امریکہ سے کیا تعلق پیرامڈس ہے سے وابستہ یہودیوں کی پیرامڈس کی تعمیر کے اندر انہیں بیگار کے طور پر استعمال کیا گیا ان کے ہزاروں آدمی دفن ہوئے کچلے گئے چٹانوں کے نیچے جب چٹان کی گرتی تھی رستے سے کھینچ رہے ہیں اوپر لے جا رہے ہیں جو گر گئے تو کیا ہوا دیکھے آپ کو اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دو نیو ورلڈ آرڈر دنیا کا ہم قائم کریں گے اور سیونٹین سیونٹی سکس جو امریکہ کی آزادی کا سم ہے سیونٹین سیونٹی سکس وہی نیچے لکھا ہوا تو یہ اصل میں نشے جو ہے چڑھا ہے جبکہ جو کی فوجوں کا قیمہ کیا انہوں نے آپ کو معلوم ہے کویت سے واپس جانے والی فوجیں جس طرح ختم کیے نمبر دو اس کے بعد یو ایس ایس آر زمین پر آ گئے اب وہ نشہ دو اچھا ہو گیا پاور الرٹ اب یہ بائی پولر دنیا نہیں رہی اس unipolar we are the of this world چنانچہ اسی زمانے میں یہی آپ کا بارپور ایئر بیس یہاں پر ایئر فورس کے آفیسرز کی آئی میٹنگ ہوئی اور وہاں پر امریکہ کا جو چیف ہے ایئر فورس کا وہ آیا اور اسے تقریر کی اس نے کہا یہ آج سے کوئی پندرہ سال پہلے کی بات ہے امریکہ اب ایک مست ہاتھی کے مانند ہے جو سامنے آئے گا کتنا جائے گا don't dare to stand before it یہ ہے یہ ان کی جو ہے نمولیت یہ فرعونیت یہ چھائی ہوئی اسی کا مذہب تھا یو آر میں اور against Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. ये जो जिस पर के मुशर्रफ बैठ गया है एक बताशे की तरह बैठा है क्या कर यू आर और और ये बाइबल के अल्फाज में ये मामला अल्लाह का है या अल्लाह का है बंदा और या फिर दूसरों का बंदा है اللہ کا بندہ ہے تو دوسروں کا نہیں ہوگا اور دوسروں کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے چاہے کہتا پھر وہ منافق ہے جب دوسروں کی بندگی اختیار کی ہے تو پھر اگر وہ کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان تو منافق ہے یا اللہ کے بندے ہو یا لوگوں کے بندے بنو وہ جسے اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر اللہ کی بندگی کرو اللہ کے سجے میں گر جاؤ واقع تن صرف ظاہری نہ ہو تو واقعہ ہزار سجدوں سے بن جاؤ ورنہ قدم قدم پر کرنے سڑ اب امریکہ کی ایک پالیسی بڑے بڑے تھنک ٹینکس تمام یونیورسٹیز کے اندر انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے غور کر رہے ہیں اور غور کا سبجیکٹ کیا ہے اب جب کہ ہمیں دنیا کے اندر سو سپریم پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے how to maintain this position through the twenty first century کوئی پوزیشن حاصل کر لینا ایک بات ہے قائم رکھنا اس کو برقرار رکھنا یہ دوسری بات ہے اب جب کہ ہمیں یہ پوزیشن حاصل ہو گئی ہے supreme power on earth, how to maintain this position in the first century اب اس کے بعد انہوں نے چار چیزوں پر غور کرنا شروع کیا ان میں سے تین کو ایک سمجھیے اور چوتھے کو دوسری چیز یعنی یوں سمجھیے کہ دو لڑیوں کو بٹ کر رسی بنائی گئی تین چیزیں کیا ہیں دنیا کے وسائل پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کیا جائے ظاہر بات وسائل سرکار ہوگی اگر یہ پوزیشن ہمیں مل جائے تو خاص طور پر مل جل کر اور ظاہر بات ہے وہ جو پرانی کہاوت ہے نزلہ بروز میں ضعیف بھی ریزت کمزور ممالک مسلمان ہیں انہیں کھاؤ یہ دسترخوان ہے جاؤ کھاؤ اس کو اور یہ حدیث کے الفاظ ہے حدیث کے الفاظ ایک وقت آئے گا مسلمانوں اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ یہ دسترخوان پر کھانا رکھ دیا گیا آؤ کھاؤ مسلمانوں کو کھاؤ تم ادھر سے کھسوٹو ہم ادھر سے چبائیں گے یہ حدیث ہے بہرحال نمبر ایک دنیا کے وسائل پر توسط نمبر دو اپنے سیاسی اور معاشی نظام کا تحفظ یہ ہمارا political system liberal democracy based on human sovereignty اور ہمارا economic system capitalism market economy banking اور سود پر مبنی اور جوئے پر مبنی اس کی حفاظت نمبر تین دنیا میں کہیں کسی بندے مقابل نظام کو مت کھڑے ہونے دو سر اٹھائے کچل دو نی ایون انڈیپ خاص طور پر اسلام کا خطرہ ہے کہیں اسلام نہ ابھر جائے جو اقبال نے انیس سو پینتیس میں بات کہی تھی ابلیس کی وجہ سے شورا میں ابلیس کا ایک جملہ جو ہے ابلاس اقبال نے جو ادا کروایا ہے وہ کیا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ ہے نہ جمہوریت والوں سے اندیشہ ہے نہ فارسٹوں سے اندیشہ ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر جو ہے اب تک شرارے آج لیکن میں لمبی نظم اب نہیں پڑھ سکتا آخری شیر سنا رہا ہوں اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرے پیغمبر پر کہیں کہیں محمد کی شریعت دنیا کے سامنے نہ آ جائے محمد کا حساب نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے میں نے جو تانے بانے سکھائے ہیں لوگوں کو یہ اشتراکی نظام اور یہ فلانا نظام یہ فاشس نظام یہ نیشنلزم اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر سیکولرزم اور سیکولرزم بجائے اللہ کی کے انسانی حقیت یہ سب یہ تو تاروں کو بکھر جائے گا اگر کہیں اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شارے پیروں پر